5 э, дугаар сарын 3-ны өдрийн хурлаанаараа дээрх хуулийн төслүүдийг анхны хилд зүйлгийг Монгол Улсын их хурлын чуулганы хурлааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйл заасан журмын дагуу явуулж дараах санал дүгнэлтийг гарган та бүхэн танилцуулж байна. Байнгын хорооны хурлаанаар хуулийн төсөлтөй холбогдуулан ажлын хэсгээс гаргасан саналуудыг нэг бүрчлэн хэлэлцэж дараах санал дүгнэлтийг нэгдсэн хурлаан танилцуулж байна. Үүнд 1 хүний боловсрол эзэмших явц нь дан ганц албан боловсролоор бус албан бус хөлбөртэй байх бөгөөд ажил амьдралын орчин сурч эзэмшин чадварыг хүлээн зөвшөөрч цаг хугацаа хэмнэх, богино хугацаанд ажил хөдөлмөр эрхлэх, орлоготой болох, бүтээмжээ бодиттой үнэлүүлэх, бие даан эзэмшсэн ур чадвараа үнэлүүлж гэрчлэгээ үнэлэхтэй болох эрх зүйн орчин зохицуултыг бий болгох Хоёр боловсрол цахим технологи дэвшил технологийн дэвшил нэвтэрч байгаа хэдий ч их зэн зохицуултгүй байгааг шийдвэрлэж хот хөдөөгийн боловсролын чанарын ялгааг арилгах хүн бүр суралцах боломжоо нэмэгдүүлэх, хоцоглоо нөхөх, хүүхэд залуучууд чөлөө цагаараа ур чадвараа хөгжүүлэх. 3. Англи хэлийг үндэсний гадаад хэлээр судлах. 4. Ялгаатай хэрэгцээтэй хүүхдийг боловсролын үйлчлэгэнд хамрагдах, тэгш боломж бүрдүүлэх, холбогдох, санхүүжилт хөтөлбөр орчин хэрэглэгдэхүүний эрх зүйн орчныг сайжруулах, 5. Багш бэлтгэх хөвлөлт сургалтыг бий болгох, багшийг давтан сургадаг, хөгжүүлдэг тогтолцоог шинчлэх, багшийг хуулиар зөвшөөрснөөс бусад ажил гүйцэтгүүлэхийг хориглох. 6. Салбарын санхүүжилтийг гүйцэтгэлд үр дүнд суурилсан санхүүжилтийн тогтсон шилжүүлэх зэрэг зохицуултууд туслаа. Банкны орооны хуралдаанаар хуулийн зөвлөлтийг хилцэх үед улсын хурлын гишүүн энэ учрал чанарын баталгаажуулалт маглан идэвхжил нь хоорондоо зогсож байгаа эсэх талаар мөн хөндлөнгийн үнэлгээ эндоментийн сан ялгаатай хэрэгцээ хэрхэн тайлбарлаж байгаа талаар гадаад олон гадаад улсын болон олон улсын сургалтын хөтөлбөрөөс Монгол улсын шилжин суралцах хөтөлбөрийг боловсруулалтын ерхий газар батлан зүйтэй эсэх талаар төсөл тусгагдсан багшийн мэрэгжлийн хөгжлийн тогтолцоо тусгай шаардлагыг багшийн хөгжлийг дэмжих тухай хуультай нийцүүлэх талаар Ерөнхий боловсролын сургуулийн багшийг эцэг их суралцагчийн хүсэлтэд үндэслэн ажлын бус цагаар нэмэлт орлого олох боломжийг нээж өгөх талаар боловсролын эрдэм шинжилгээ арга зүйн байгууллагын үйл ажиллагааны талаар боловсролын байгууллагын өдөрдөх албан тушаалтанд тавигдах шаардлагыг уян хатан болгох талаар Улсын хурлын гишүүн цэм хөгццэг багш нарын танхимын цагийн ачаалыг бодиттой үнэлэх, цалин урамшуулыг нэмэгдүүлэх талаар эцэг эхийн орлого, гарал үүслээс үүслээс хамаарат хүүхдүүдэд тэгш бус боловсрол олгодож байгаа байгааг хэрхэн хязгаарлах талаар хувийн сургуулиуд сургалтын төлбөрөө огцом дэмжснээр тухайн омц нэмсний тухай орлого хүүхдийн боловсролд зарцуулагдж байгаа эсхийг хэрхэн шалгаж байгаа талаар улсын хурлын гишүүн Чэ ундрам бүх шатны боловсролын байгууллагын багш нар төрийн албаны тухай хууль заасны дагуу өндөр насны тэтгэвэр тогтоолго 36 тогтоолгоход 36 сарын цалингийн нэг удаагийн тусалдгүй тусламж олгоход хамрагдах эсэх талаар Мөн боловсролын салбарт хит ашигын төлөө ажиллахын зөв эсэх талаар боловсролын тогтолцоо нь хүүхдүүдэд ялгууртай байдал үүсгэж байгаа эсэх талаар ашигын төлөө ажиллаж байгаа сургуулиуд татвар төлөх шаардлагатай талаар Усыг бол гişүн чин бүрэн сурагчдын хичээлийг тасалдуулах нөхцөл байдал үүсгэн гих шалтгаанаар үг хэлэх үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх эрхэд хавдаж байгаа хэсэг талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын хурлын гишүүн нь учирлаас гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналыг байнгын орооны хурдаанд орсон гишүүдийн олонх тэмцсэн болно. Боловсролын ерөнхий хуулийн төсөлтөд хамтран өргөн мэдүүлсэн архитектын согтуугтаа тэмцэх тухай хуулийн зарчмын зарчим эсхийг хүчингүй болсон тооцох тухай хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хуульд оруулах өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон тогтоолын хавсралд нэмэлт оруулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг төсөл санаачлагчид буцаах саналыг байнгын орооны хурдаанд оролцсон гишүүд олох дэмжлээ боловсролын ерөнхий хуулийн төсөв болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хилцүүлгийг явуулсан талаарх тус байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг та бүхэн тараасаа. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ боловсролын ерөнхий хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн боловсролын тухай хууль хүчингүй болсон тооцох тухай сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хууль хүчингүй болсон тооцох тухай баг дунд боловсролын тухай хууль хүчингүй болсон тооцох тухай Дээд боловсролын тухай хууль өчнгүү болсон тооцох тухай, дээд боловсролын санхүүжилт, суралцагчдын нийгмийн баталгааны тухай хууль өчнгүү болсон тооцох тухай, хүүхэд харах үйлчлэгээний тухай хуульд өөрсдөө оруулах тухай, авилгалын эсрэг хуулийн зарим заалтыг хүчингү болсон тооцох тухай, архитектын согтуурхтаа тэмцэх тухай хуулийн зарим хэсгийг хүчингү болсон тооцох тухай, байгаль орчныг хамгаалах тухай хуулийн зарим хэсгийг хэсэг заалтыг хүчингү болсон тооцох тухай, гамшигаас хамгаалах тухай хуулийн зарим заалтыг хүчингү болсон тооцох тухай, гэр бүлийн хүчирхийлэлтэд тэмцэх тухай хуулийн зарим заалтыг хүчингү болсон тооцох тухай, гендерийн эрхтэй хэмжээлийг хангах тухай хуулийн зарим хэсгийг хүчингү болсон тооцох тухай залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн зарим заалт хэсгийг хүчингү болсон тооцох тухай замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай мансууруулах эм сэтгцэд нөлөөлөх нөлөөд бодисын эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн зарим хэсгийг хүчингү болсон тооцох тухай Монгол улсын батлан хамгаалах тухай хуулийн зарим заалтыг хүчингү болсон тооцох тухай Гойн тухайн хуулийн зарим заалтыг хүчингү болсон тооцох тухай, соёлын үеийг хамгаалах тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хөвлөлт тухай, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хог хаягдлын тухай хуулийн зарим заалтыг хүчингү болсон тооцох тухай, хүн худалдаалгахдаа тэмцэх тухай хуулийн зарим заалтыг хүчингү болсон тооцох тухай, эрүүл ах хуйн тухай хуулийн зарим хэсгийг хүчингү болсон тооцох тухай, ерөнхий боловсролын сургуулийн хоол үйлдвэрлэлчилгээний тухай хуулийн зарим заалтыг хүчингү болсон тооцох тухай, төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн этгээд улсын бүртгэний тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүд болон тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хилцүүлгийг явуулсан талаарх боловсрол соёлын шинжилгээ спортын байнгын орооны санал дүнэлт зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За, ажлын гисэн гишүүдийг танилцуулъя. Болцлол сошин ухааны дэд зайд